こんにちは、粟田洋介です。今日はグレーをメインの絵を描いていきます。グレーといってもいろいろあって、白と黒を混ぜるだけのグレーもありますが、白と黒を混ぜたグレーっていうのは、こんな感じの色になります。ちょっとわかりやすくするために白を下に入れてみます。こんな感じのグレーですね。 グレーって感じではこのローアンバーっていうのと白を混ぜることがたまにありますローアンバーと白を混ぜるとなんかセピアみたいなグレーになりますローアンバーっていうクレチャル系の色を白く混ぜるとでこっちと見ると茶色く見えるんですけど結構これグレーに見えますちょっとセピアっぽい感じですね ローアンバーと似たような色でバーントアンバーという色がありますバーントアンバーと白を混ぜてもなんか茶色っぽい薄い茶色ができますこれはグレーっていうよりも茶色に見えますねそうするとこれがグレーに見えますよねローアンバーの方も薄い茶色なのかもしれませんけどもっとグレーっぽい薄い茶色になりますそんなわけでグレーといっても色々あるんですけどとりあえずさっき作ったグレーを このキャンバスに塗っていきます ちょっと動画が撮れてなかったんですが、ここまで進みました。ここら辺がブルーグレーで、ここら辺、このエレメントグリーンっていうのと、黒と白を混ぜて作ったグレーです。なんかグレーなんだけど、ただのくすんだ色って感じもしますね。で、今度は白黒を入れて、グレーを作ったので、ちょっと髪の毛とかを描いていこうと思います。 このライトブルー、グレーを入れていません。で、このグレーはこのシアンに白と黒混ぜたんですけど、同じ系統なので自然に入っています。では、もうちょっと変えていきます。